Hey YouTube, всем салют, с вами Соколов Beats, и в сегодняшнем видео мы будем с вами разговаривать про обновление Logic Pro X. Говорят, что это самое масштабное, самое огромное и самое лучшее обновление Logic за всю его историю существования. Ребят, заменили EXS 24, можете себе представить, я этим инструментом пользовался чаще всего, реально, это был мой просто родной инструмент, но, конечно же, в нем были некие сложности, то есть было неудобно им пользоваться, было очень долго, много нюансов, и его заменили одним прекрасным инструментом, который просто изменит все. На самом деле обновление реально масштабное, то есть добавили очень много классных фишек, которых люди нуждались, которых люди хотели, и мы обязательно их с вами рассмотрим, но для того, чтобы рассмотреть их и рассказать это все вам, я должен рассмотреть их сам и попользоваться ими некоторое время. Поэтому в сегодняшнем видео я хочу поговорить конкретно про все, что связано с барабанами. Потому что уже не раз мне приходили сообщения, типа, йоу, XS24 заменили, ты видел, типа, как теперь пользоваться этими новыми фишками. Поэтому, ребят, в сегодняшнем видео мы рассматриваем Quick Sampler, Drum... Drum... Drum Kit Designer и Drum Scenes. Поехали. Лучше помолиться. Итак, ребят, сперва я хочу начать с Quick Sampler. Это невероятно крутая вещь. Что я делаю? Я просто захожу сюда, выбираю вот такую мелодию. И, как вы можете заметить, у нас здесь появляется такая вот drag audio files here to create instrument tracks, и, короче, там неважно. В общем, вы когда берете его вот сюда вот перетаскиваете, то у вас здесь появляется несколько новых опций. Uh, quick Sampler Original, Quick Sampler Optimized, Drum Machine Designer, Alchemy, Alchemy, и Alchemia. В общем, сегодня мы будем рассматривать конкретно, ну, мы будем Drum Machine Designer рассматривать чуть позже. Сейчас мы рассмотрим Quick Sampler и я его переношу в Optimized функцию. И у меня сразу открывается этот инструмент. И сразу, что я вам хочу показать, оно сразу выравнивает пич, то есть, во-первых, оно... Рассказываю. То есть оно его сразу вам кинуло на разный пич, и все теперь идеально работает. Не нужно ничего растягивать, улучшать, там нич... просто ничего не нужно делать, оно его просто раскидало. Конечно же, если, если, если идти ниже, то сэмпл будет более затяжной, более медленный. Если идти выше, то он, конечно же, ускорится. Это первое. И второе, что очень классно и очень необходимо, это то, что оно его проанализировало, и теперь, когда вы заходите в свой пиано-ролл, у вас появляется, вы видите одну ноту, которая называется root key. То есть это и есть оригинальный ваш сэмпл, с какой ноты он начинается. То есть раньше, ну опять же, это все было намного тяжелее, нужно было заходить в тюнер, определять тюн этого сэмпла, потом прописывать 808 бас. Теперь я четко знаю, что мне 808 бас надо прописывать с ноты ре. Вообще, это, это гениально. Итак, смотрим с самого верха. У нас есть три разных режима. Это классик, One Shot, Slice и рекордер. А, классик это просто вот вы нажали на сэмпл, и когда вы его отпускаете, оно перестает играть. Все, то есть, в принципе, ничего такого оригинального. Дальше здесь, что вам реально нужно, это если вы там будете использовать 808 бас, там какие-то клэпы, еще что, то вот ваш pitch. То есть, раньше pitch был назывался pitch, теперь он называется course. Не знаю, насколько сейчас есть необходима эта вещь, но, может быть, с барабанами, да. И вот ваш глайд. В данном сэмпле это неприменимо, но все равно. И очень удобно еще, блин, это реально очень удобно. То есть, когда вот я, например, вот так вот закину этот глайд, и потом я могу дважды на него нажать, на эту клавишу, и оно сразу скидывает его на дефолтовые настройки. Это респект. Функцию One Shot я хочу вам продемонстрировать на 808 басе. Вот у нас есть вот такой вот жесткий бас, вы его опять же закидываете в Quick Sampler на Optimize. И все, оно у вас уже сразу раскидало. Вот ваша главная нота. И теперь я выбираю one shot. То есть у меня вот один, один удар, один сэмпл, и вот мне нужен именно one shot. И первым делом, когда вы перекинули 808 бас, также было и в xs 24 вот здесь есть такая функция AMP, и там, где полифоний, вы выбираете моно. И теперь у вас один... То есть теперь у вас бас не наслается один на один. То есть его раньше у вас было так... И все, и происходил такой мусор. А когда вы выбираете моно, у вас все звучит по одному разу. Дальше, у вас есть прекрасная функция, теперь вы можете сокращать ваш бас. Делать его прям вообще каким угодно, вы можете его реально изменять теперь. И также вы можете заглаживать его окончание, потому что очень часто в разных там дрампаках, когда вот вы, у вас есть 808 бас, и там в конце идет такой клик, и его никак не уберешь, потому что это был XS24. Теперь он очень мягко уходит просто. Точно так же и сначала вы можете его вот так вот сократить сначала, и также вы можете это все приблизить, рассмотреть и убрать ненужные вам вещи. И дальше из всех этих настроек, опять же, вот ваш глайд. И единственное, с чем я пока разобрался, это вот ваша атака. То есть, если вам нужно сделать его мягче. Но также вы можете это сделать с помощью вот этой штучки. Итак, следующая функция, которую мы рассмотрим, называется Slice. Мы обратно вернулись в наш сэмпл и оно нарезает, получается, ваш сэмпл по самым сильным долям. То есть, вот, допустим, вот здесь у нас там зак закончилось какой-то кусок, второй кусок, третий и так далее. Демонстрирую со Space дизайнером. Я когда-то делал видео по тому, как работать с сэмплами, то есть как их можно нарезать. И раньше приходилось нарезать это все вручную и потом выстраивать. То есть теперь вы просто нажимаете слайс, и вы здесь можете выбирать те куски, которые вы хотите, чтобы были обрезаны. Если вам что-то не нравится, вы нажимаете правой кнопкой мыши, нажимаете Delete Slice Marker. И все, и у вас сэмпл... И он стал более длинный. Если вам еще не нравится, выбирайте и следующий маркер. Вообще, это просто гениально! В общем, ребят, это просто гениальная вещь, ну честно, мне очень нравится. И последняя функция в этом Quick Sampler это рекордер, то есть вы можете записать абсолютно любой звук, свой голос, щелканье пальцами, что угодно, удар, вот так вот, хлопок, и сразу этим пользоваться. Для этого вам нужно выбрать input, у меня это input 1, нажимаем. Не, не знал, что делать, <laughs> растерялся. И теперь оно у вас все на клавиатуре. Что-то у меня только оно в левом ухе, неважно, мое дело вам показать. Все, и потом вы можете абсолютно спокойно просто прописывать этот инструмент. Поэтому обязательно скоро ждите соколов бийцы драмки. Итак, идем дальше. Quick Sampler нам понятен, теперь у нас Drum Machine Designer. Чем это удобно и полезно? Допустим, вот опять же, у вас есть там коллекция клапов, которые вы используете все время. Вы вот так вот выделяете, переносите сюда, и оно все четко распределяется. И теперь вы спокойно открываете Editors, и у вас здесь есть все ваши клэпы. Это очень удобно, если вы, например, скачали какой-то драмкит и вам нравятся определенные из него звуки, например, вы там можете добавить 4 клэпа, 4 снейра, 4 кика, 4 808 баса. Допустим, я хочу создать свой драмкит. Особенно это круто тем, кто любит использовать вот эти вот фишки, которые я никогда не пользуюсь. То есть вы просто загрузили сюда, они у вас появились на определенных нотах. И все. Фух. Короче, никакущий из меня барабанчик. Но это не важно. То есть здесь есть три окна, вы сюда можете накидать кучу всего. Дальше, что вы делаете, чтобы это сохранить, нажимаете здесь Save выбираете empty drum kit, инструмент и все. Вот здесь вы пишете там my drum kit и сохраняете. Все. И теперь у вас здесь есть, вот вы можете заметить, у меня есть один, и теперь у меня есть второй в user patches. Ребят, ну и конечно же, если вы вот здесь вот открываете, то у вас есть здесь Q, Quick Sampler Main, Quick Sampler Detail и Pad Control. То есть вы можете тут всего разного навешать, и у вас будет все прикольно. Вы также сюда можете и сэмплы добавлять вместо барабанов. Ребят, ну и последнее на сегодня это drum синтезатор, drum synth у вас здесь есть heads and cymbals, kicks, percussions, snares and claps. То есть вы тут можете выбрать любой клэп. Звучит он как-то хреново. И вы здесь можете адаптировать его, сделать таким, каким бы вы хотели, чтобы он был. Точно так же с киками. короче, вы поняли, да? То есть тут я, я пытался сделать кик, но я сделал 808 бас. Ну, то есть, из банального у вас есть пич, но вы можете просто уйти, там, например, если вам нужно вот, достаточно низкий, вы можете просто на 2 октавы вниз спуститься, и будет вам достаточно низкий кик. Следующая настройка у вас есть тон, оно будет немного менять его настройку, его звучание. Дальше saturation, то есть он таким будет его делать злым и объемным. Громкость. Дальше decay, длительность. Вот за счет чего я и сделал 808 бас. Дальше sweep, дословно не знаю, как переводится, но мы можем заметить разницу. И shape тоже, в принципе, добавляет как будто объема. То есть настроек реально много, и много из них интересные. Я смотрел, думал, как сюда можно, например, загрузить свой кик или клэп, вот это было бы реально классно, но по-моему, меня лично не получилось, не знаю, если вы знаете больше, то скажите. Поэтому, друзья, вот чем нас порадовал Logic, на сегодня хватит нам обновления, мы рассмотрели достаточно много нюансов, связанных с барабанами, теперь лично мне, я уверен, что всем вам будет легче пользоваться барабанами, потому что раньше это было все ужасно и плохо и тяжело через... Ребят, в следующих видео мы обязательно рассмотрим Live Loops, Step Sequencer, но для начала я разберусь в этом всем сам, потому что разбираться там и разбираться. На этом все. С вами был Сокол Убийц. Обязательно подписывайся на меня в Инстаграм. Я подпишусь в ответ. Follow for follow, like for like. Покупай и обновляй Logic Pro X. И увидимся в следующем видео. Пока-пока. Woo!